耳都烧焦了，个傻子，你别动它，你吹口气儿，别动，你你去看。啊？ 就是你，错没有？啊？错没？凶我？来，妈妈。 爷爷啊，太师，万千之喜啊！太师可是送来了通关牒文，你看这是不是那个？ If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say meow.